izere kuingia president yoyo umutegerera bari bagara president yakushawe bayise bagira hmm. bobi wine ambo ampite mm. ne bagara bajambia ne bagende naga atemyane nti aina cd aina buli kintu kyona muleka muyira omuntu nja mubakwatirako naye bwabafumula ddala lina jambia sikati omuholo sikuyina bona kano kano akabaga akajambia okawagaza musulu na kisula musulu kwa bibi na kisula wikali wani otambula nako akakolo ba otambula nako <laughs> otia kaachi hago wacho kasi <laughs> esa wili mutambale so therefore this is the situation timusebe nizi problem is known once a family expands a leader cannot hold the power Saddam Hussein was a very good man. Kamara kwa namba jasi wa fiji tubatendikira mu 80s. Kamara kujibira ngo bera mukoba. Kamara kujibira ngo bera mukoba. Tuliza ali jolira. Tolo bati na Iberi. Kama uti mvao. Once the family expand. Agenda ku agenda mande paka lwa kutano nga tusunsula ensonga ez'ebyobufuzi ebyenfuna ebyobulamu n'ensonga endala zonna ezitwala eggwanga lyaffe mu maaso mande paka lwa kutano saawa kumi na bbiri paka saawa emu ey'okumakya esaze era nekendeza ku miwendo gyokugyayo sente ku mobile money okutandika nga lumu ogwo okutaano biri abiri mu gumu kati osobola okugyayo sente ku mobile money ku miwendo egisinga okuba wansi mu uganda wonna wolaga genda awali mtn momo agent wonna mu ggwanga ogyeyo akasente ako kosuubira ku miwendo egisinga okuba wansi jukira ofuna mtn central points oliwo oteekako ng'oweereza oba okugya sente ku mtn mobile money everywhere you go mtn enkola n'obukwakkulizo bigobererwa weewala abafere mtn ekukubira ku nooti 32 mu2 nooti nooti nooti nooti kwokka mtn eruŋgamizibwa uganda communications commission kitongole eki national identification registration authority nira kitegeeza abantu bonna nti kitaddewo enkola ey'okumutimbagano nga kati osobola okuyitira ku intaneti okusobola okubatuukirira ku woofiisi zaabwe enkulu ekololo n'olwekyo abantu bonna abaagala okubatuukirira ku woofiisi zaabwe ekololo musobola okukozesa omutimbagano ne musobola okufuna olunaku olw'okubasisinkana bw'obanga oyagala okusaba olunaku olw'okubasisinkana kyalira omukutu gwabwe gu www nira go ug oba wandika ekigambo service booking nira go ug mu browser yo awo nno londa ko services juzaamu fomu yo ng'oteekamu n'ensonga enkulu lwaki oyagala okubasisinkana olunaku essaawa olwonnoobiweereze wennyini awo bajja kuddamu okusaba nga bayitira ku email yo oba essimu yo gy'onooba otaddewo olw'ensonga y'enkyukakyuka eno woofiisi ya nira ejja kuba ng'ekola ku abo bokka abatasobola kufuna buyambi okuva ku zi disitulikiti zaabwe oba centers ez'enjawulo era baagala okutegeeza abantu bonna nti ebintu byabwe bye bakola osoba osobola n'okubifuna ku zi disitulikiti okwetooloola eggwanga lyonna oba ku woofiisi eza zi divisioni mu kampala naye ng'osaanidde okumanya nti enkola eno ey'okusaba okusisinkana abanira ng'oyitira ku mutimbagano ekola ku woofiisi enkulu eya nira yokka ekololo okumanya ebisingawo baweereze email ku info at nira go ug oba twitter handle nira slash ug oba obakubira essimu etali yakusasulira noti munana noti noti biri emu emu musanvu noti noti hello mami mbadde mweraliikirivu nga manyi togenda kusobola kujja kunkyalira nalisobode nti obutajja ate olabika bulungi kirabika essomero terigwisizza bubi ati batuwa emmere efumbiddwa ne butajudeyo ebirungu bya vitamin 14 buto emmere ebeewo koma atenga nunji eri obulamu bwaffe eramye manyi vitamin zino nunji nnyo mu nkula yange emmere yaabaana yonna tugifumba bulungi nga tweyambisa fortune butto ajjudde ebirungo eby'omulembe omuli vitamins a ne d omwana womuwentandikwa y'obulamu ennungi ng'okozesa fortune butto mu kufumba omulungi eri enkula y'abaana bo fortune butto the taste of uganda Baby, abaana bange bwe mala obbanaza mba sinnabijjayo bato banaabwe nga bamulesedda ekyama anyiriza abeebasa bulungi alina akawowo akalungi aziza okubutuka okuletebwa dipas mulungi nakunsusu ekyentondo ebikolebwa movit waliwo eraliikiriddeko olw'ebintu bye byoteeka ku ssimu ng'olaba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 anti kalina eddekende erijja okufuula saddaaka y'olunaku lwo ey'omugaso weefunire mirinda orange mu miuzi ebisatu ebitaano ko n'eccupa eyaliita ebbiri okuva ku dduuka oba supamaketi ekuli okumpi atuliza ni jolina tuagala kula msaka bali kwera kumunda te nze jagala sema kwa zikusoka bwete na batuchadino mkukuna kutama na mirozi um, esa wedi mlete chika mnana enche na nakuwa lilo mbedi jagala mkwe kachabuka angika agenda 2026 mbaboli uh, kwa tulika tiki kwa tuogere na um, chika na mkukuna kutama na mirozi bwete na batuli uh, no mkukuna kutama na mirozi kakati tugende ku nsonga tamala abaana tubaveeko anti nkubuulira lwaki tetesobodde abaana abo abaana tujja kuba wangaye dakiika nga abiri abiri tukolere kunabandikira nembagambokubeera ku baana bokka the power of ugandan mafias bakyalina amaanyi how do mafias control hmm. you bakyali bamaanyi nti kakati ono sakwa hmm. yakwata bukwasi kugunde kubbala ya balyeku nga tagoberya covid nakwata embwa nasiba mukukomera nagiteekako ne mada kesi kakati mbwe bamuwadde omulimu omu yesu kyovula abantu babadde bamwasizza he can't survive who can't survive oyo bano bona bebagiwozi bakomawo nze sobola yali alowooza mbwajja tosobola kunnya ku mutwe omulenzi gwe nga balabanga muli baavu bamafia bakyalina amaanyi anti nkubuulira kakati mm. gwe sooka osomaawo mm. nze lwaki mbatuusizza we mbatuusizza During the period of fattening, mafias encourage their future victims to commit atrocities with impunity. These atrocities would rather would later be brought against them in future. Much like the Stockholm woman, the victim has succumbed to humiliation. I was wrongly pushed into this category. Having delivered committed and dedicated service for 14 years, defending Yoweri Kaguta Museveni, the mafia wrongly believed that I had become so unpopular and therefore humiliating me was uh, would be warmly welcomed by the population, especially the Mengo loyalists.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 I took the it took the intervention of General Muhoozi uh, eh, for me to get a salary. Kainerugaba. General Muhoozi Kainerugaba. Okay, General Muhoozi Kainerugaba uh, eh, for me to get a salary. I almost smashed two members head when he wanted me uh, when he wanted to meet me after television after television show on NBS. He was lucky that I was locked up in the toilets. Ani akugalira. Kalis. Nali batu mwe Kalis yakugalira. Kaka kaka hmm. kaka mambo tutese. Ngakati kama nyinjirira. Kalis ya lwanu. Tumwe basi yaduke mshindi nalimo benyo ndo muti. Okay. Another stupid eh, eh, situation was I should work at the What type of arrogance is this? Kabushenga declared me a madman. Actually, Kabushenga was rotating around his grave. Yes. Other people came up with idea suggesting that I should media center. This too was sheer arrogance. In all the case above, I had to work under Frank Money eh, for medical treatment is sought eh, from an office. It was sheer Nakalema who, who, who has um, a head katonda yamutonda mukifaana kyambuzi um, that offer of a job at the media center was reportedly to save me from following um the following experience I went through I made the following resolutions number one nzisomezo resolutions yeah. bagenda kumujjanjaba nga owakliniki akuba polisi nga bamukwata atulugunyiza omwanakati kajwa yafirwa abakazi basatu hmm. enerawo omu yafiira mu nnimiro omula nafiira mbuzi omula nafiira mufumbiro abantu batula nibamba nesinga from the village tekagwoina amayembe how can these people die mysterious eh, hmm. era oluva wano ngenda ngende seeta ku polisi waliwo mupolisi omusiro osi omukazi namwandu eyasigala ewaka omusajja mulamu we najja mbw alemere wa mukwano obutakola obwavu omukazi namubirizing omusajja namugobawo kati omusajja nasala amagezi nagenda nomwana omuwala omukulu owaka yamukomezawo ngaayina olubuto omuwala tayogera ninanyini lubuto kirabakatitawe yalimufunyisiza kakati omukazi namwando naturali abuuza omuwala olubuto lwani bakundeetera wano nkuliisa eki ate omupolisi weseeta yakutta enamwando nti agobye omwana awaka kakati nzija n'omukolo ate nze bwenzija n'omukolo eseetakubasomesa mitwe bulya sente obusajja obwo bono poliisi bujonoonedda nzija seeta waliwo akalala kabadde emulago omusajja nebamutuma najja mukaloje gukokulu mbw alina miliyoni abiri bagabbi mugamba osi oh, wa stupid do you know that you are stupid how can a man with the 20 million city in this small hotel with mm. the 20 million tekisoboka ona afana na chengato zeza mmeka mm. ha ngato za yamba deza mmeka bila ne 20 million bamkwate bamliye ko se namugambye nzija nzija ya mutadde nimunkubire simu let's mm. operation mm. kati ngenda seta mm. nyo muholo ateze police mikwale ya tebalimu tomu wa tanna muhandu musajja gwe bible yetu gambo okulabira bana muhandu ne bamulekwa how can you put a widow in prison this man impregnated the daughter from Uganda kasomwala afuna olubuto mu mukuba yogerechi kakati omwana tayogera na nyinyi rubuto aa atone ya mtu wala je yavudde hmm. omukazi na mugamba nkulise echi lwachi kitawe yakotete olubuto lwa kitawe olubuto lwa musajjo oyo omwana yenga nate kwa fesa nuno mkuru omukazi na mwandu amugamba kitawe yakujana omuto na akutwala ozeno olubuto lwani bwa musibe nzija seta gwaje mu police okubba kanzije nedda mutabani wange wano bamusanga ku roadblocker kati bwe bagisoma ko kadi nga tamale mirundi edokita ne bamugamba nabagala nti don't delay me I have been transporting my colleague nzirayo nina tulina abalwadde bangi nabagamba nabamugamba nti why do you want to, to, to, to go fast nti ayaw patients kakati bamugamba what's your name kulodi bula kekawempe navugana tamali mirundi oh thats why you arrogant navuga nti I'm, I'm, im not arrogant do you know how long it takes to produce a medical doctor bamutwala musenajiwamba polisi nagenda okutuka nga buli omwadduse <laughs> bamusumula nebadduka n'abasibe abamu nebagenderako ensi yetaaga abasajja bagumu nomwandu omusiba otyeseeta I hear these women groups yasuzeeyo abuuza omuwala olubuto lwa musajja oliko nga musiba bakuba essimu ndi wadistu mission anti wankubiranga mugwaya iterizing these people nti boonoona erinnya lyo yonaakuteekawo pikapu mbaako ku mutwe bwetuzinda polisi nedduka tejija kola banukule na fetuganukule banukule tuganukule polisi europe mubakama nedda bamukwata kwa buli yasente buli yasente owa polisi abo baba tekamu ngabwe nkugambi hmm. ti mu kibinja kya muhozi batekamu abaku abantu abakola kinga gukimenye ti bifane byo na sai ebirina babijanga wa modernization centers this was done by an insider twagenda fene wapo ani yaiwe takamukaunga kampo yali wa bobi waini atulisa lulusa lwapirawo mukama wange owesseeta nzija nzija netegekera tannamwandu somaawo eh, eh, eh, president yalayidde kakati ate tugamba bulimubala bubi hmm. museveni tannaweza myaka asatu mwetaanoekubamulinakati hmm. ekyokubiri museveni must deliver 21 ministers amaginji oyo gundi kitutu yatuta instrument mu gazeti boodi eveewo egende nebyebye atandikekitutu aliyita wanga adduka ngaalaga embaale emiti gyonna mifu kitutu omulimu gwe gulimu gwaka alidde ewuzika tayinza kuddayo ate lwaki yewaabwe kitutu bali munoonya ng'ate bano badduka dda mwe yabagamba bagambanga nti mwe ye yatulagira mwe yagamba nti konstitution ya kenya egamba ki i swear by the romate god that i respect advise the president and protect the constitution where is it written that i direct you mwe yagamba nti it the fools carry their own gund musalaba hmm. hiding behind me is stupidity bamukozesa ataddeyo gundi naye wali ammeka kitutu wali ammeka kitutu weba nte wali akowali ekirenge abaali ente webali bo bali kufaamu zaabwe bebase bebajagala bakutabebajagalabafuuwa mukka eh, eh, eh, nkubuulidde hmm. nti ekyokubiri museveni masiredioseekakati ah, tulina zetuyita key ministries hmm. ezinoonya obululu education local government yemuviirako emisolo trid hmm. heres zirina okukyuka nti olaba ne akibisopo ye bamugema omukazi tebamutulaga kabaka ne bamugema walabyeyo kyenki nebagamba nti wansi the public wansi the public withdraws trust and confidence in any government institution everything it does becomes a referendum as long as diana nono mukazi alina akatwa akalinga mangada nga bakyaliyo minisitule enfu museveni waliwo time mu byobufuzi swanzu yagamba there is a time to borrow your friends heads kukubago wa mkabineti yes kakati ayino chitikira ntiba nankabiru wabaluanirashi manu waka jiji lwacha akaba without government protection naguna umusango kukwa hanibwa na magenda but is it double edged sword form 7 why do you include somebody who is tainted mkabineti yes hey. Elaba na ichibatisha kadaga Kadaga mtu By some five years Ulaba unagentu chidire ingi six months guys gundi you don't know so, so, kakati eh, bagamba nti kata kabwana ajja ku appointment eh, board eh, banankabira tebayita mu bwogwanga e, naye nye tujjanja bye fetu eggwanga lyobonebone olwokubeera mmwe olwokubeera nankabira batwalanga abaana babanne kakati kabinenti alina sipiika alina kabinenti kabinenti affects museveni in three ways of four he drops somebody who is bitter obviously he, there is a, an expectant a hopeful gwe baliddeko ssente abo temuddeko aga nti gwe kubwa minisita kwoli yakabugwa bameka nga munamukubye mubutambi naye akola gavumenti eyiye kakati gwe batawadde kasola baredi paper kati olaba redi paper nakalema is being uh, eh, gonde uh, vetted for ministry job why they want her to leave the ministry again mu bwa minister kubanga museveni handed over this list kabashamba gye yagenza okuketta mugundi nga bali nenakalema musipiiki ekiro kabashamba kabashamba ate agenze ketta kagadi negamba nti ono hopeful atafunye gwe balimba gwe badde bakuba mu red paper mm. abeera disappointed gwe bakoze eki tu nze manye omukulembeze analwa mu buyinza omukulembeze analwa mu buyinza takola kintu nakimala tetunuliya constitution ya uganda ekisanja yalekayo kisibi nakuga nti the constitution of ghana state no president of ghana shall rule ghana for a period not than two terms or four years eh, full stop nolakuna eya eh, uganda ofuna tosalise majolisi eh, ekisumuzi kyasigalawo mm. ate constitution nekugamba mu minyolo mm. constitution emungi ennyo kanyeyahamba gyeyagaa nti finest mm. nti every ten years tujja kukola review constitution yawagwe jimbuli etamaliriza tamulimisi yalekatezali ntu eyanti yagiwaana yankubira nesimuakati muconstitution ya uganda mulimu entrenched provisions nenani entrenched provisions ezetaga enkiko za district kyobula banonya enkiko za district nopu yawambiddwa dda abafamiry abali ku famiry ya museveni nopu bagiwambye bagala enkiko za district bagalaki habatia familia msefuti nupa ni ya juwambi familia msefuti umu kwa familia ya msefuti ya juwambi nubu ya e, eh, nubu ya juwambi ya bobi wa hii ya jiteka msefuti ya juwambi mkuburi bobi wa hini kaya katamba abana wali meku kiliza sente wali meku kiliza bobi wa hini ya jakwe unyuru mama lide nubu talaida tebagira na kuraida bobi wa hini ya jakwe unyuru na kurumu nga mutimu ya mlimu abagenze mmakomiro kuri sivinga abayembudua nga tekimanyi nako ate mu politics tokugana nobody quarrels with the success well, when nobody remainsenkubuulira ah, hmm. government is engaged in peace talks ne, ne noop wotegerera nti mulimu gavumenti endala bwe baleese abanupu oba wa bairo which was one of the conditionalities abalamuzi babuze ekitegeeza abalamuzi boono is aware of what is going on in the government. Ndabaza mgeni musoma akatwa kaita America at war. America at war gendo kasome. Kundi George Powell yali amekamanda ngabade kamekamanda. Nga Congressional Rice yasoma PhD mu security. We are always quarreling until Gundi Bush decided to take uh, uh Congressional Rice. era bakuba mu africa mwalige nti amwendako kubanga condesa rice yali akirizibwa okugenda mu ofiisi ya bush at any time without notice ate nga talina bbaawe ate nga mukazi mulungi era bagamba kyobulambaga nti abasykologi tebabayambye bwebagingira mukisenge kya gadafi basangamu ebifaananyi bya condesa rice bingi nebabuuza abasykologi abasoma twadazitmin ti omusajja yenna bwalina omukazi gweyegomba nga tasobola mutuukaakatereka bifaananyi omanye nti mubyalo eh. waliwo agasajja gagamba tekangoberere omukazi ono wafuse wafuse wafuse omusulo eh, ndabewo nambewo abasaikole gyebatuulya kyenkugambye nti stockom tuyina ekimusaikole kyetuyita the stockom syndrome omukazi bamukidinapinga nebamuteeka mu dungeon ngaomusajja mulepinga buli kaseera kakati ate pulamba bweyajja nakebera na nawulira omuntu akabira mu dungeon nayita police nebakola ambush the man came back opened the door raped the woman as usual police bwe yastorminga dungeon omukazi yekatta n'omusajja nebakuba police abasoma psychology nebabuuza nti kyi nebaga nti aa ah, ah, when somebody remains in captivity for long time nalaba nga oli tamuse developes friendship kyovuna nti kasajja kaina akalaga akali nga nkoko mukongolasi kebakuba ejjinja nebakasiba nekabonyabonya abantu babakuba ti bakatwala muiso nentu yako kasakolinga from the stockholm syndrome ti batomentazi baku mm. babalyeku kaina nzisobola kenyondo mugendo nenkwasa omutoyo bwatambeekogenda mubakubira ebigo mwendapresident museveni ana ekisanja kino okulwanyisaambye museveni agenda kusiba abantu nze nkimanyi e- e- e- omukulembeze analwa mu buyinza hmm. ayina ensonga zalekawo eziri mufuula omupya tuziyita tukita invention think museveni talina sente ziwamumengoono atulekanira nga tatubulya zebamuwaanti eh, akolagana nabanaabaana the most popular article uh, according to kasajja kesironko wa akunganyiza sente akamala ko musoga ngane ne, ne basaka bakabakubirwa bweru oyye most popular article bakabakubirwa bweru according to yuko kasajja kesironko kubanga bwe bukola kana naye I'm telling you omukulembeza um, nalamu yinza do you think Museven doesn't have money to create the rule of God takirina nga tumaliza anti yabagambye emisaala gyaba minisita osayininga tezisukka bukadde bubiri gwate yagala genda ate wayi pulezidenti afuna obukadde busatu vice president eh, eh, yes mm. kubanga gundi sekandi pulifad okubeera eh, ngaafuna omusaala ogwa mp ogwa oguno yaguleka ogwomupiga osinga ogwa vaisi kati mukirwanire mba kadaga agende kuwa vaisi kadaga nakwata ogwa vaisi yamukuba nekikoyi nkikube ekyokulya bwali balekere ekyokulya omulenzi ono nenankabira nogwanga ali balekere eriwunyeomwana bwoba onagunjula omwana bwapama mugundi mupamba tozimujamu eh. ayokerwe ekivundu kimuwunyire taddamu kupama mupamba kukwela kuvaa mafia bila kujoka toke ndai jima kutute toke ndai balekele pampa ya abwe pampa ujimuleka pampa jibaleke mtu balekele pampa kari umana bimuoche atekele nti okupama chibi <laughs> ya okupama si chibi mzeji <laughs> agenda tsema kuna siku soka tuja kundi ingana kusawa uh, ah, nyeze chono itabani mirodi I, i beg your pardon netuno oh wana mprogramu <laughs> obadde okimanyi tusobola okukozesa mtn centu points zo nofuna mbs ne sms ez'obwereere toddayo kweraliikirira bw'obanga data akuweddeko kyangu nnyo but you don't know what is eating you nga kyategeeza nti these people you are defending bali part of the scheme how could this man say that he does not he doesn't remember a camera person nga tajjukira kifaananyi nga tajjukira bati eh, kifaananyi kato yagenda ewaabwe eyo nakaseke abalunzi benti nebazita nezirya kasooli we mungi nazikuba bamukuba emiggo bakuba kati emiggo e nembagaaikaetmiteriyo these people there is no people there are no people who can beat up a chief photograph of the president bali bamanyi kukyalo ngama indi mkube mfana yee mm. ba mkube migo katonda pa muti katete kwentu nuri ya katonga pa jamuti la wano ni mwali commandation agende kubisha commission pa mwe visa duke kozi nga media ya teka yu directive any set of staff must be cleared by the PPS ni pa mkubile simu there is a person here from state house has been recommended by the spokesperson of the president contrary to the traditional rulers amiri anambira ne mugamba i did it in a good faith i want this man to live with this agenda kufira wano agenda mutira wano era yadduka amiri anakiriza kanya nawe yadduka eh, ah eh, ah eh. president bali bamugobye president amukomyawo nalongo mama we yafumbiranga president emere munsiko oyo omwana yali driver wa gundi yali driver wa onapeto musanga driver wa onapeto eh, naye nga mukubi wa bifaananyi mulungi nnyo bano beyagiwa kaali si professiono si kinaye nga omanye abantu abatasoma nyo bagula mm. spaying ebintu mm. omuntu atasoma azanyira ku ssimu gwe nogyewuunya mm, yakikulaminga bukulaminzi kati katukoze very good photograph technology eyo nanga ye akulaminga mukulami president namuga nti akomewo kakati katoko akomawo nagamba maisani era ettakali yabwe president yagula nebagana obasasula they are not fully paid ninalongo mama wabwe nafa mysteriously kuba president yali amuwagala nnyo nga nagayo kati mutabani wange akomewo naye kato bamukuba emigo ngaakutte kamera Hei anafanya nini? Wewe mwendesha wa gari. Ngisaba bulide nti omuvuzi we moto kaya fuso omuku. Ba muku ba kiboko. What what what? Nzo singa sina shiriki. Nzo nesika shiriki. ndi muntu wa shiriki omuzukulu tava kumagabeka ka jjajja iwe nago tebagamba jjajjawo azaala nyoko oba kitaawo bali bennyini bali abakambwe abo abaana bwe batanveeko ngenda bakola ebintu ebyo nja kuyingizako omutulekyawedde ekyokubiri njaggera oyo ow'amaanyi ngaali mu nyonyi mukuba ebigo mwenda nga bweyenyaga munyonyi n'abazungu ba wasuka bwaddawo ba wasuka bwaddawo bamugjereko ku kisaawo ekiddako amutere ndiri bamukepe bovudoyingiri ekyo kitukakolwa kyobusungu obujjawa obwenkaliddeawo abaana bamunyabunyeza emyaka musanvuyabunyabunyezaeaogant veralogant ferons bagaba bamuwe sente bakoleki basigale nga bakola basuule museveni ebyuma bituguze museveni yamuwa ebifu hawkan relative of the president tell me nti ebyuma bituguze ngaoli omuwa bifu because you are parking mubbi buli kamu obi enyama obi amata obi enyanja obi buli kantu konna kakati bikabirira ebintu bimukabirira singa kkubira akatambi ke bayogedde ku muhonzi ti bwe bamupulantinga eh, special forces bagiteekamu abantu ne batulugunya abantu bamukyawe era oyo musanyufu nnyo yagamba oli ali indited ye tali indited ti okugjako nga kize bayipolokese nti ndi memba wa famiry kati mukodomi omupulaningiramu otya abantu the boy is very dangerous very dangerous Museveni mansando yizi muko otherwise abantu wajia tituinza muki za kutufuga e, ebizi bu president Museveni biyako zi yon nabi vamu familia ye yon nabi sikuwa yon nabi president Museveni biyaso vado kusolo vinga noku e chuchizo mwarema he must anti kati abatumide ya gobyeban na yonko gambi ntono ye mutani wakajiji ya dose mutani wakajiji ya akaba guya yise na afuka mumpari tumubaze yafuse mumpale yoyo agikumira oyo gweyayise ye yadduse naye meeting endala yatudde okumanya museveni ali mukizibu yakoze lisiti y'abantu abali corrupt bayagala omuntu omu akwate batumyeyo omuntu ne batula mu sipiika ekiro nagumalaga lisiti y'abantu nenkyogera temwatudde mu sipiika yakirawo nembalaba nga mu exchange nga listyeate nga ono muntu wa museveni yo ensinia maani mu special forces bwenamukubye nti mwatudde ekiro esimu kadi yagijeemu natema kabashamba yadduse ate ebyuma byange kasojjamu simu kadi negyotaddemu eripotinga nti muganda wange avuddewo nze nzizeewo <laughs> byuma byuma kuma kakati amanyi gye bakkiriziganya meeting eno gye babaddemu ate eggulu ah, eh, gye babaddemu eggulu bagambye nzi nedda ngaekiri tabakivuddeeko museveni kyabakanzi bagambye katukozese bupapula nobupapula mbukwata babukozesanga bewandikira papula nabo babuwandikako nembukwata bewandikira papula nga eh, tebogera abakuwangudde ah, ah, ate nabukwatako bakikolako ne bagula ne bugundi buno bukyusa amaloboozi anti obubwogera naye akapapula bwempandika akapapulatoloke wano obupapula nabukwatako babukozesako nabwo ne mbukwatako but dont you see that tebasobola kyabanoninga the, Ah, anti kakati ndoza agambi agambi yes omushaji agambi timumushobolo genda ta, i understand you are not easy to replace bino bino bino bino bino bino recruit others bino bino yogera aba kuulira bulemba jiza kumkama au president museveni nti gwe banga bino bino nobi manyi nobi weleza mkama au president museveni nga abasajja bano buli olucha bayongera kuchusa ne gwe mkama museveni enkola ye museveni disizoni zetu tozisobola anti naye aluddewo ku kino ekyaa anti nkugambye oyo tadduse nga ajugumira yafuse mu mpale ono namugaa nti ah, ah, amwayashuwayo ku lisiti kwoli namugaa nti kakati nze musajja bwangoba mirundi yanje eye njagala okubuulira tumwebaze museveni namugja mu kabineti newaabwe talinyayo bamukyawanya abajoze nnyo tumwebali eh, sasa sasa kuita eh, mukamwe eh, then kakati tamale oli bwagamba bwakuwa assurance nze bamanya nti dr sora danchai eh nobera nganti atofayo ni ku program tajja ku ekyo kubi yabafuga wa dr sora danchai yabaje kubiza wano ayagala mbe radio ninga waruwaja achana bizamu ene bode kuizi mvolovode in this organic case even if they acquitted you find to find you the international penal court blacklisting you for extracting organs you cannot rule a country you cannot be in government kyekyo kubya kadaaga nankabirwa namubuulirirawo nti balanga kyebawandiika abantu okulinana ewa minisita nankabirwa baabaana be baawandiikira okulinana ewa minisita nankabirwa gye bali bagenda nebakomawo baliwa manyi antinankabirwa ajja kudduka ekibaka tajja kubeerayo nze mbasirikira busirikirizi waliwo omuntu yatwala abaana ebikumi ebyo bina namala okubatundayo ne kampuni nagigalawo ah, abarefugiesi abasinga obungi kagali kankubuuza abo abalajana abo abaana balajana ebweru bamensoningako kampuni bwe baava don't you remember that nakalema use raid companies ezalebe ezitali zaabwe ukijukira ekyo ekyo zezera kyo musaje kulabunya abanyange nyunga yesu wabwe eh, naye eh, kali eh. maredi nga makampuni ya abantu abana tibazogera abagundi naye mukajiji naje kama kampuni ya kamera yesu ya gundi omanyinte hajati mukwaya ne bigirimana bali bali kitif bali regulations ebintu ne mukapmende baba ko bam tibabwe mukajiji na tanda ko mukavbe natulira ko dalamtanu akajiji omanyi buli lwaba omutamiivu yeefukidde tava mu kirabo naye tamale kati ekyo sikikirizigaye naawe olwensonga najjako pulogulamuabineeti ye toyinza gamba nti oli yeyagisaawoebafumulamu nze sirowoozanga kajijiaankosaamu naye bwe yadduse professor naabaddukako they have explained to this man suspend your activities that's what i'm telling him but for him he has fears nti government yegenda kugwa ayino jiteka kafe kya ina kusalira musefuria so ye for you government yegenda kugwa eno yija agamba yes is all away are convinced yegenda kugwa yes tala babu wani nijeneza there must be a political there are going to be a political vacuum if you don't grab it and feel it another person will grab it why is he convinced ye ye ti wa mungu ti government yegenda kugwa ni kugambi hmm. ti wa mungu baina sente entono okukola ekizimbe muzeeyi ajja ngambe mulagire ekyekiri bakifuule ate eh, nabagamba olunaku olumu tinja bagera we bali mugambe nti bali wanayingirewo mukolaki wano olabemisi chairman wadduka <laughs> chairman meeting endala yagibaddemu eya eh, eh, eh, yabuddemu enu bwe yabuddemu enu endala chairman yegibaddemu nebamusuubiza omulimu nebamwenesentamale tuli kuki kwegamba eggwanga tulabeka nga tuli kubona abaana bokka simanya abavubuka abo basajja bebatabanye eggwanga nabagamba nti all the problems originate from the paris naye mbaga lezimiteriyo kenya teweranga kasooli waffe is a feud between two family members nti omu yandamanyiringa bisinensi yamatanonona kasooli let us be specific traffic kasooli gwe bayonona ewaani bamaze nebatukiriza okumutwala nti kenya egule kwani this is a family feud obusuubuzi bwakasooli bwazeeokugera nabagamba nti balimba nti waliwo plan b nga besi gyakolagana nabo naye nga muintensoni yaabwe kukozesa special forces ekuba abantu bayindaitingemukozi ekyo nibakituukako ekyo bakiyiseabakifunye anti nga ntibakifunye ekyo era basanyufu nnyo bagana onaali indited kakati wa type of group tuhave nabagana nti president museveni olunaku katonda yamukuuma abo abaana bwe balikeera ku makyomusawo kuba bagambye nti kabatume omuntu emombaasa ajakwata amajini agago kitukolere kigweawonye ekivundu bamufulumye kuja airport eddako ategere nti shiriki werinonya nzitalabeasuka bwatawo bwasuka bwatawo bwashiriki gwoyagala okusula kunyenyiza nenkakwatako nga yatuse kumpi mwako n'entu yakwe gwetwankosamu emindi bagiyita bisinde bitawaanya eyina emitwe ekumi n'eki bagifuuwamu taaba n'enjaga ne walaki ne bagifuwa bali bwereerenaye bulirinya omuntu lyayogera nga akuba kabina obonaabona abaana bababonyebonye abaana bakubiyoabaana bakubiyoaaaiyafusemumpale ba ebiba mwenda abaganda bakolera mu mwenda obote okumanya yali amanya abaganda yadduka wano nga bagala muwamba namala ewaabwe enaku mwenda nakomao nabakwata e-, mwenda mu buganda ntitegeeza mwetubalira ba ba bakiriza ntigobatagazayamba eh. presidentmseeni bwabatasobola kwejjako balenzaajabatumidde bajeyo bamujeyo oli the statement zaabwe nti yabagambye be relevant owulidde bwe bakinyonyodde mbaga nti be relevant kitegeeza kube relevant nga bakitegeeza eh. kube relevant loosely bwe kityo eh. kiina kye kitegeeza eh. kubeera mu jeiru oba kubeera oba kwasayiramu oba kwasayiramu <laughs> oba mu kabuli nakyo bakyogedde nti okubeera relevant mu kubeera mu kabuli oba kubeera muzira kubanga yuvasi no oba kutoloka mu gwanga museveni is an old man nze kamba guli omusajja gwe nasinze okutya yali tinyefunza tinyefunza yagalawo noza ne uganda emyezi mukaaga nakuba baminisita bomala atuba okiboka empizivenjonakanes clinton replied that what matters are the ideas that the contenders had for america in fact in politics it is widely believed that leaders become more pragmatic in old age for example yoeri kaguta mseven signed a death warrant for signed a death warrant for Haji Sebirumbi and Kasim Obura. But as he grew in age and experience, he started extending generosity by granting prerogative of mercy uh, to the other death row inmates, including Chris Rakasisi and Major Nasur Abdallah. There are numerous examples to illustrate this phenomenon. Let's start with Italy. When the Italian economy was hit by an economic crunch, a professor Napoleon, at the age of 95, was picked to fix the economy. The man who elevated China from a backward state to second largest economy in the world, um, Chairman Mao Zedong, was 82 years old. U.S. President Ronald Reagan ascended to power at the age of 75 and developed the U.S. military to recover from the Vietnam defeat and back to the superpower status. American military became a soft target for terrorists and they had fled from Lebanon. In Kenya, Jomo Kenyatta took over power at the age of 76, and it is credited with uh, and he's credited with laying a foundation for democratic institutions and revamping the economy. In addition, uh, the late Julius Nyerere Kambarage became president in old age. I strongly doubt whether a young Nyerere would have allowed multipartyism and capitalism. The same politics applies to Kenneth Kaunda, who conceded to humiliating defeat in Nepal. And <clears throat> following the political upheavals that led to the abolition of the Nepalese kingdom, which lasted for over 300 years. A 95 year old statesman was picked to restore order in the country. Therefore, what matters in democratic countries is not the age factor in leadership. One, one can ask, what was the intention of the framers to impose a 75 year limit in the constitution? My answer to this is that in the Ugandan's case, the intention of the framers in mind, in the, the, the intention of the framers had in mind has drastically changed. Uganda has electorate structures that can enable citizens to remove a leader if they detect diminishing returns. This is exactly what happens in other countries. In Britain, for example, Margaret Thatcher was extended by her party immediately. Uh, she started she started suffering diminishing returns. This also applied to former Prime Minister Tony Blair. He gave way to Gordon Brown. Then, since South Africa removed Mbeki from power because his term had expired, and at the same likely to um, happen to his successor Jacob Zuma, because they did not want a successor to inherit the incumbency's problems. Lastly, changing the age limit will help us to delay the succession battle. The NRM Remember, the NRM almost split over Amama Mbabazi's claim that he had been anointed to succeed Museveni. If we change this problem, it will create political stability because it would be left to the president to retire or seek another term. If we do not safeguard this, we shall plunge the country into unnecessary wrangles and also risk a lame duck president. The letters and the politi- the letters and the political uh, purify rivalries, I think, cast a, a curse uh, for Uganda's law during the term limit debate uh, makers. But senga president yaba die in a term limit. Mm. But we successfully yaba die amai. Where you have term limits, the president becomes a remutaka president because the attention is focused on the success. Chechiri Kenya. Yego Chechiri Kenya. however much mm. and Raila wants to put the order mm. stop politicking it mm. can't it can't yes you never yeah this is my last and final term hmm. kakati you look at the uh, ANC ANC they drop their presidents mm. bifaana enew election ono mm. agende nebibinebutswana bakikola balinda onatera okumala mm. omwaka ogusembayo nebakusiibula ono bwe president mm. tujja tufuna sabit ewaayo if he wants to come back he comes back bamwitangani kalasha bwala ekalusha bwalya e, e, e, coach player wa, wa, wa, wa chiporoporo yes. ya zambia if he wants to come mm. ye coach atimuchi mm. musambi coach yes. mm. that's why because of, Ryan Giggs, because of museveni's presence uh, eh, tewali excitement mu party over who should it has erupted in the family where somebody is saying mm. yeah, that the, the sign he is saying is that his group is being Eh, eh, eh, alienated from the center n'abantu ba bali mu state house bangi bagiddwamu he says if i wanted money nalikiriza nengenda mu president's office nangabirako mirundi is not interested in money mirundi is interested in integrity he says that if i wanted money i would have accepted a job in a new vision mm. not at all if I abused the everybody, mm. then what was the essence of taking me to president's office? Mm. A reject is a reject. I tell mm. you, And it too, when I told you the fellowship, and you undermining him seven, because Museveni is suffering from service delivery. Mm. Invading the economy, akugambye nti sente tubadde tuzigyawo from kisimite to the president, mm. ne mubeza amasannyalaze, ne muleeta emiti emifu, ne muleeta generators enfu, ne muleeta ki, ne muwamba ennyanja, mm. ne muwamba taxi, ne muwamba bus. Yes, I quarreled with Kuteesa as he says, mm. nti ne Kuteesa yamuvumako kati gwali naye. Mm. Iye, over buses era yazita, ati zaali zize, mm. ne bagamba nti a eh, bus tra transport ne wava muno zaamulema. mm. two fares out to the kamunyezi nga kakati kajenu katumba yawunye mm. bino byazanyemu nabataxi naba bamuzanye game byazanyemu nababodaboda you cannot regulate enjaga hmm. when the bazungu wanted to regulate walaji bakola district walaji as opposed to the emandule eh, eh, e e yabwe emandule yabwe mm. kakati boda boda you cannot regulate a boda boda is an illegal transport means it only indicates that you have a problem in your economy mm. nti abaana kye basobola okwekolera kugulayo kutunda poloti ye n'agula ki abalala bafugira bagagga mm. kati gwe katumba kyobola mwabakubanga enkya munayira era bakomawo enkeera kubanga zibakolawo zibakola ki mm. kati katumba bwolagira decision namugwanya neye kukuma namugwanya kuba namugwanya akolagana nabantu ne katumba yize potensi eyomuvunza nga bwe bakuba kadaga bwe bakuba muhozi bwe bakubani eh, eh, weva they perceive to challenge them in the future ne, ne, ne katumba ne kati bamulaba yawete okwata kukati kamba buli nze mbagamba mm. leti museveni president museveni give me this assignment eye nja jimukolera nga siri mu government mm. because i cannot be part of government again manyi network ya basola nokutaba mm. abaana mm. but determined kakati nkugamba mm. i can solve this transport and congestion problem one the, you start with the vehicles eza takisi ezalemera mu magalagi covid bwe yajja the president's statements created an impulation takisi zikyaddamu kakati abasajja takisi zalibira mu galagi mpitirivu nnyo ezalina kuteeka mupiira ezitosobola kukolaki talina bukadde butaano bugezaawo mmotoka eyo mm. bayitaza eramusaako ogiwe buguma mm. oba enegundi miringi kampany tandika nezo ezalemerayo mu fixed price geti ekibanda ye bajja mubba emmotoka mm. olyokwogambe nti ezo zemuyita gundi eziweddeko gundi kubanga abazungu bagezi mm. abajapan kati motoka zino ezakamunyeza bulijjo tezikyajja ezo bazivuddeko mm. mu myaka ebiri ekenya twagendayo nebawera kamunye kamunye ziri mu uganda 14 city e kenya teriyo bazibba wano nze nabawunyanga babba ezange nendeta omubbi disco wano ngaenjuki emulemedde mu nyindo nagula emotoka ezi nenkadde nagireeta ne sente zange genda obuze kasingi omusajja yali abbye emotoka ebikumi bisatu mu east africa wano yakwata eyange nemulagako wano mutwali bwenatambulanga nego nesanda negaa mutwali bwenja mukwata mutwali busamukwata samuje ewabwe embaale esironko nga jidde kumbwa embwa yajanga ebogola bwerabetala bo bo bo <laughs> yatukira kaleero wali okuva embaale tamanyi kyeyajirako yaga nti embwa yamayembe kati bwatuuka wano kaleero ali bwereere we are going to have peace ababana kasaba batani bwe bawaba two mm. feel the vacant important uh, posts uh, you cannot have a country without a human rights commission mm. and nobody is talking about it uh, this is a, an auditor an internal audit of government as far as the human rights are concerned mm. declared that all of safe houses have been abolished and he has money with it Ah, hmm. zino zili misused kaka yasekanga mu bantu bakuliako sente sobi nazono na civilization waliwo nomuntu abamuyita juko bebakwatanga abantu bakwata bakola ki bakola ki bebazita otherwise safe houses have been part of the police since colonial times kakati the last second museveni yayina okukola singa bamuwadde stability kabine tugitunulite oba zaamu abafu obazaamu ababbi nga bamubula akameeringa oba ateekamu abali ku international criminal court ye yamanyi hmm. but the parliament is going to have yegenda okuwa abantu hope nti let me tell you me i don't mind about european funding babadde babanzibe that's why you have accumulated loans which we don't see bahati bahati kasaija where, where is it where is where is the impact of this huge loans you are you have contracted for this country sent babanzi kuba ebanja deni eh, ibiriwa tetulaba bi yes what does it hmm. mean what it means kitegeza nti sente uganda zekozesa za intano chi collections za muri vendi zi batu banje za mabanje zi babba bazi kuna yama yumba kabwe baka kuati de ba ba fati mwalinyo mu america nikasa ije babale tanga babiba bapusi kusinga mkoti nagamba kamu ndia yuko bahati nti mpali ekoti edisi galambalala mpali kabali aliingira luwana muandawea kasaji okufuruma kampala aligendira mkufini abantu muku atila wano banyigiriza emisoro nijibe emisoro nga sente tewali where is the impact of this man kakati ni kugamba the moment mm. the president ensures nti every coin collected goes to the service delivery taina usimu sente zabazo fetumanyi ayinu where you see that the money the bazungu money has worked bazungu money go through non-government organizations if we go to kenya most of the mps in kenya who have been brought up in politics by the non-government organizations kubaye government said delivery yafa ekikutegeeza nti sente za museveni ze zikola mu uganda babba sente za covid za museveni babba sente zenzige za Museveni babba sente z'amata za Museveni babba sente z'emmere za Museveni akakasajja kagambye nayingira mu banka Uganda nezibamu 5 billion eyali eh, azintumye Museveni yamukwatako teyakwata ku nze nazinsesemya naye oligo yali azibyeko yamukwatako kakati if this money hmm. if Museveni ensures that the money collected from Uganda Revenue Authority goes to where it is needed nga ababbi abayodde nga ababbi abakutteko bano abapaniki nga bapanikingira bwerere he will have a comfortable term of five years and museveni needs this term more than eh, anything before why this is when he must prepare his retirement i know kuretiringa in a conducive environment to blackmail the new leader naye new leader bwajja nasanga nga buli kintu kyonna kifu ye ne bwakola wakatonda ennyo abantu bagandi eh, new leader is going to touch oil money we will change this country fundamentally so therefore ati naga amafuta gafe bayinza okugadikira linga blood mund era ne mutafa na sent so the emphasis should be to mm. ensure that mm. every coin collected is put to those who tisir our money to bakuma yinjo to bakuma dukane into ezabo obulenzi bulumwa batabukutte anze obutalo nduyingide mu misana tuku bwatabukwata olwyingiriddemu ah, ah. oba bukwata oba tabukwata naye nze wakanda ezinda bibabiri omusi mwagala kati ngenze wamukonza misa natuku ate tanoza ate taninako buyinza nti eh, eh, eh, ah, ate yeyandese yeyandese yeyandese goyinza singa omulalu agenda awaana erinnya lyo oyinza omukwatako <laughs> omuyimbi bwayimba erinnya lyo goba wamutumye oyinza okwera oluyimba nze jagenda semakula zikusooka <laughs> tubadde okukulakuta mali mirundi amutekera ngaonnaku olwaliro mukama watukumire tujja kuwuliziganya ku saawa nyana etono wana mu muggundu musiba bulungi buli lwakutaano saawa 12 paka saawa emu eyokumakya wulirizanga omukukunafuta amali mirundi ng'akusunsulira ensonga n'ebintu byonna nga bwe bigenda mu maaso mu ggwanga wano mu puroguramu gyagenda ku agenda obadde okimanyi tusobola okukozesa mtn centu points zo nofuna mbs ne sms z'obwereere toddayo kweraliikirira bw'obanga data akuweddeko kyangu nnyo nyiga bunyizi sta emu nnya emu olondewo use points olwo nno ogoberera ebikulagiriddwa okukozesa senkiwo akuweereddwa evyugo mtn wegendereza abafere essimu yokka eteeka okukubira ng'eva mu mtn eri noti 3 emu 2 2 noti noti noti noti mtn erabirirwa uganda communications commission essimu etali yakusasulira yo eri noti munana noti noti biri biri biri musanvu musanvu musanvu bebe ebitano tebigula muvi downloadinga ah. streaminga ah. dvd teke ku simu yo win big every day with your tv win 200k cash every day buli wamoja funa lwasoba kido ku simu wangu wangula buli daily n'omukutu gwa yo tv channels wangu wangula emitwalo abiri buli lunaku n'ebirabo ebirala nkuyanja wegatte ku nkola eno ngo ojega app ya utv channels ku simu yo onyumirwa tv ne radio ezawano n'ezebunayira omuli amawulire firimu ebyemizannyo ne telemundo wonna wooli utv channels the power is in your hands nze omusumba robert mukisa saalongo salawo leero ove mu jogo lya sitaani sala wuve mu jogo lya sitaani eyo puroguramu hmm. wano ku impact fm hmm. buli lwa mukaaga sawa tano ez'ekiro paka sawa tano n'ekitundu nga puroguramu eno ekutuusibwako victory church mutungo biina ensumbibwa musumba robert mukisa saalongo kati no munange gwabadde tawanyizibwa n'amalogo mayembe misambwa bikolimu butafumbibwa butakola butakulaakulana byonaebyo jogo lya sitaani wuliriza puroguramu eno katonda akusumulule ate era bakwanir okuyimiriza okusinza akawamu nabo anti buli wamande paka lwakutaano sawa 1 ezolweggulo paka saawa emu eyakawungeeze baba n'okusaba kwekyoto buli lwakutaano bakwaniriza mu saaviisi saawompitewo special saaviisi saawa 1 paka saawa emu eyakawungeezi buli wasande baba ne saavises 2 kumakya saawa emu paka saawa 4 ne saawa 4 paka saawa 7 buli lunaku okuyita mu wiiki kansolingi yogerako n'omusumba ku noti 788 nyemu noti 3 emu noti oba noti musanvu noti bbiri ttaano munaana munaana mukaaga noti ttaano rng rng She just tasted the new moon horn. What? It's so good it makes you go OMG. Really? Yep. There's something amazing that happens when you taste the new Mirinda orange. Okay. you feel the bubbly buzzing sensation on your lips. Wow. Then your taste buds come alive. And? You get lost in a world of flavorful fizzy orange goodness. That's cool. cool. The orange is more orange. The flavor is more flavor. The fun is more fun. so zesty, so bubbly, so orangey. New Mirinda Orange. You have to try it. MTN yasala emiwendo gy'okuggyayo ssente okuviira ddala nga lumu ogwokutaano 2 21 era kati osobola okuggyayo ssente ku mobile money ku biseera ebisingira ddala okubeera wansi mu uganda buli wonna w'oli kyalira agenti wa momo pay enaokwetoloola eggwanga ogyeyo akasente ko k'osuubira ku biseera ebiri wansi ddala everywyugo mtn amateeka n'obukwakkulizo bigobererwa weegendereza abafere amasimu agateekwa okukubira nga gava mu mtn gateekwa kubanga gayita ku ssimu eno yokka noti 3 emu 2 emu 2 noti noti noti noti MTN erabirirwa ekitongole kya Uganda Communications Commission tukedde bwanawanca nawanca nawanca nawanca